Hər kəs salamlayıram dostlar. Qarşıdan gələn bayramımız da mübarək. Bu günləri söz verdiyim kimi ev vloqu olacaq. Çöldən istədim giriş edeyim, amma görürsünüz ki, bu günlər yağış yağır. Heç cür alınmır. Və elə mən də biraz çölə çıxıb qarajdan başlamaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi bu hələ də mənimləndir. Bu bizim qarajdır uşaqlar. İçəri keçməzdən əvvəl mən e, Aynur xanımla bir də intervyu vermişdim. O intervyuda danışdığım bir dənə söhbət var idi. Onu mən görsədim, sonra keçək videoya. Dostlarla həmişə zarafat eləyəndə deyirəm ki, ə, e, nə vaxt ki evə gəldim, qarajımın qapısını açıb, qapımdan içəri girib, qonaq otağımda ailəm oturacaq, öz evimdə. Onda o mən xəyalıma çatmış olacaq. Okay, videoda gördüyünüz kimi ə, e, həmişə istəyirdim ki, maşını saxlayım, qarajdan içəri keçim öz evim olsun. Düzdür, mənim öz evim ola bilmədi. Hələ kirayədə qalıram, amma yenə də az da olsa öz məqsədimizə yaxınlaşırıq. Buradan ə, e, giriş evədir. Birinci mərtəbədir, ev iki mərtəbəlidir. Dediyim kimi çöldə hələ çəkə bilməmişəm evi. Tualetdə üzr istəyirəm sözümə görə. Ondan sonra buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə gedirik buradan. Bunu mən e, birinci mərtəbəni qutarım, ondan sonra göstərərəm. Deməli, burada klimat kontroldur. Bütün evi bir dənə yerdən idarə etsən kondisioneri, həm isti, həm soyuq. Yuxarıda yoxdur. Biraz köhnə evdir bəlkə də ona görə. Bura ə, e, ayaqqabı qoyan yerdir. Daha içəri biraz çox söküntüdür, görsətmirəm. Hə, e, bu da bizim siqnalizasiyadır. Çox evlərdə bu olur. Buradan keçirik içəriyə. Bura bizim ə, e, gördüyünüz kimi qonaq otağımızdır. Bunlar deyilər living room. Gəlin buradan bir uzaq görüntü verim. Bu bizim living roomdur. Uşaqlar oturublar, oynayırlar. Məryəm, Mələk, say hi. Hi. Hi, okay. Deməli, ə, çöldən giriş buradır. Biz bunu demək olar ki, istifadə eləmirik buranı. Bura çöldən girişdir. Yağış yağır deyən uşaqlar, mən çox şey eləyə bilmirəm. Kamerada şey olacaq. Burada bizim ə, e, <laughs> yaxşı çıxdım. Oşun, bu da backyard da giriş buradandır. İndi oranı çəkib göstərəcəm sizə içəridən. Deməli, evə girən kimi qonaqlar gələndə adətən burdan olur. Tanış uşaqlar gələndə qarajdan salıram. <laughs> Təzə qonaq gələndə qapıdan girir. Bu içəri görüntüdür. Burada belə rəflər düzəltmişik, nə bilim belə. Biraz evin dizaynını yaxşılaşdırmaq istəmişik. Bu kamindir, işləyir, yaxşıdır, evin havasını saxlayır, qızdırır. Gördüyünüz kimi bu xalçanı mən, e, bu şəkli daha doğrusu, içində xalçanın şəklidir, targetdən almışam. Azərbaycan xalçası deyə satılır. Linkini aşağıda qoyacağam. Amerikada yaşayanlar kim varsa alıb bu şəkli evdə qoya bilər. Biri də burdadır. İkisi bir yerdə səhv eləməmişəm 80 dollara satılır. Evin ə, e, bu küncündə də Azərbaycan güşə, güşəsidir. Gördüyünüz kimi. Okay, buradan da ki tam bu otağın görüntüsüdür. Evin nəyi xoşuma gəlir? Ev çox hündürdür, gördüyünüz kimi. Patolog e, biraz başqa cürədir. Yuxarı ikinci mərtəbədə, orada bizim iş otağımızdır. Bura loftdur, həm də ki, bunu elə iş otağı eləmişik. Oranı da yuxarı qalxanda görsəyəcəm. Bizim ən çox sevdiyimiz yer hələ oradır. Deməli, bura yemək otağı. E, bura, deməli, yemək yeridir. Bura bizim Lolan yeridir. Bura bizim kuxnamızdır. Kuxna elə də təzə deyil, onu deyə bilərəm. Hə. Evyəsi necə evə alıb səli belə də rent verib bizə. Xaldenik burada öz var idi, almamışıq. Hə, qaz özü var idi, mikrovalnovka da özü var idi. Vəsə bunlar hər şey, bun, bunlar yəni ki evin içində idi. Qalan gördüyünüz burada hər şeyi biz özümüz almışıq evə girəndə. Burada gördüyünüz hər şeyi Hər bir şeyi biz özümüz almışıq. Xalçalarda yer parket idi. Yer parket idi. Xalçalarda özümüz üzmüşük. Bura bizim ən sevdiyimiz yerlərdən biridir, yay vaxtı. İndi <sighs> görürsünüz ki, yağış necə yağır. Çox bərk yağır, yağır. O birisi həyat qonşunun həyətidir. Bu üçün yemək yeridir, kunadır, living roomdur. Bu ev özü iki otaq sayılır, amma belə baxanda Məsələn, bölgü götürsük, bir otaq buradadır, iki otaq yuxarıdadır. Amma Amerikada standart living room bütün otaq, bütün proyektlərdə olur deyənə, ona görə Ancaq yataq otağı ilə ev hesablanır. Neçə yataq otağı varsa, o say deyilir. 3 dənə yataq otağı varsa, 3 otaqdır. 2 yataq otağı varsa, 2 otaqdır. 1 yataq otağı varsa, 1 otaqdır. Okey, buradan da bir görüntü görsədim. Burada gəlirsən, ayrılır qonaq otağı, oturan otaq, burada ki, kuxnadır. Buradan da belə keçid eləmək olur bu tərəfə. Əslində bu evin dizaynı çox rahatdır, çox qəşəndir. Bunu elə bir görən kimi Düzdür ki, bu evi götürək. Hə, deməli, ortada biraz bölmək istəyirəm videonu. İndi ikinci mərtəbəyə qalxacam, oranı göstərəcəm sizə. Mənim ən sevdiyim iş yerimi göstərəcəm. Deməli, bu videonun sonunda ə, e, bu moza oynanılacaq. Əslində videonun sonunda yox, hələ bu videoda oynanılacaq. Ə, e, kommentlərinizi yazacaqsınız, şərtləri deyirəm. Kommentlərinizi yazırsınız. Ə, e, abunə olursunuz həm YouTube-a, həm Instagram kanalına. Videoya like qoyursunuz. Vəsə. Bu qədər. İstərsiniz də bölüşə bilərsiniz dostlarınızla videonu. Bu da mənim kanalıma ə, e, dəstək kimi ə, e, olar. So, bu qədər. Yəni başqa heç bir şərt yoxdur. E, heç kimin başını xərab eləməyəcəm, sual falan verməyəcəm. Bildiyiniz kimi mən YouTube-dan gələn pulu xərcləyib hədiyyələri alıram və sizə verirəm. Bir dənə də hədiyyəmiz var qadınlar üçün bu e, Guess firmasının çantasıdır. Orijinal çantadır. E, kitay falan deyil. Yəni əmin ola bilərsiniz. Necə almışam onun da videosu var. Onu da paylaşacağam sizlə. Və e, bunu isə gələn video oynayacağıq. Niyə gələn video oynayacağıq? Niyə bu belə qərara gəldik? Bir hədiyyə iki videoda biraz çox olacaq. Həm də ayın 30-u qadınlar biraz bayramla əlaqəli bəlkə də biraz başları qarışıq olacaq uşaqlarla, evlə, yer yığış falan. Ona görə biz qərar gəldik ki, növbəti videoda biz bunu oynayaq. Həminki qaydada abunə olursunuz, həm YouTube-a, həm Instagram-a, like qoyursunuz, komment yazırsınız. Sö. Başqa heç bir şərt yoxdur. Və e, imkanınız varsa Instagram akkauntunuzda böyründə yazın ki, əgər utsaz, mən e, girim yoxlaya bilim ki, siz məni Instagramda izləyirsiniz yoxsa yox. So, bu qədər, e, başqa bir şərt yoxdur. So, belə. İndi qalxıram ikinci mərtəbəyə. Gedək ikinci mərtəbəyə. Tontuşum, yuxun gəlir canım. Şirin ki, yağış hələ dayanmır, yenə çöl göstərə bilmirəm sizə. Növbəti videoda göstərəcəm. Növbəti videonun qısa anonsunu deyim. Bu evə nə qədər aylıq pul xərcləyirəm, evin qiyməti nədir? kiraya nə qədər pul verirəm, bu haqqda danışacağam mən. Növbəti videoda məncə siz üçün də maraqlı olacaq ki, bu evin xərci nədir? Okay, bura bizim ən sevdiyimiz yerdir. Baxın uşaqlar. Bu evi demək olar ki, biz bu yer olduğuna görə loft deyirlər bunlar. Biz buna görə götürdük. Azərbaycan dilində bunun mən adını bilmirəm nədir. Bizim Lola da burdadır. Hey Lola. Neynsən? mələk dəstədir otaqda. Ona görə o otağa girə bilməyəcəm. Ancaq buranı görsədirəm. Deməli, bura mənim iş otağımdır. Bura mənim iş yerimdir. Bura həmişə arzulayırdım belə bir deskim olsun, stolum olsun, oturum, işlərimi görüm. Bura mənim yoldaşımın e, iş tərəfidir, bu da oturur. Yoldaşım da oturur burada öz işlərini görür. Bu şkaflar biz gələndə var idi bunlar hamısı. Ötən videoda bunları görsətmişdim almağımızı. Bu otaqda istifadə edir. Görür, görürsünüz qırmızıdır burada. Aşağıda görürsünüz pet ə, qaz işləyir və yuxarıya biraz havanı dəyişəndə və bu başlayır belə işləməyə. Buradan da görüntü baxmış olar. Budur. Budur buranın görüntüsü. Çox yaxşıdır, xoşumuza gəlir, fərahdır, genişdir, işıqlıdır. Buradan da belə göstərirəm sizə. Bura uşaqların hamam tualetidir. Bu evdə 3 dənə hamam tualeti var. İkisi yuxarıda, biri burada, biri bizim otaqda. Hamam tualet ayrı-ayrıdır bizim otaqda. Biri də ki, boş e, tualet aşağıdadır. So, bu belə, bu bizim spanyoldur uşaqlar. Bura ən xoşuma gələn tərəfi nədir? Patoloku çox hündürdür və burdan birbaşa sən çölü görə bilirsən. Hmm, belə çölü rahat görmək olur. Çox hmm, belə super mənzərəsi yoxdur, amma yəni ki, yaxşıdır. Bu da ki, ayrı-ayrı əl düzyanlardır. Solda mənimdir, sağda yoldaşımındır. Nəsə burada beləncəsinə adi bir şeydir. Videoları çəkəndə həmişə otururam, Burada otururam, kameramı belə qoyuram bu qaydada. Və otururam sizdən danışıram. Arxa görüntü, bax, <laughs> burada həmişə videolarda görmüsünüzsə, otururam burada belə danışıram. So, bir dənə mələk də çıxsın dərsdən, oranı da otağını çəkim. So, videonu yekunlaşdırıram. Okey, mələk dərsdən çıxdı. İndi gedirik uşaqların otağını da sizə görsədim və bununla da tamamlayaq. Bura uşaqların otağı. Buranın da pataloku gördüyünüz kimi hündürdür, genişdir, rahatdır, işıqlıdır. Bura mələyin dərs yeridir, burada dərs eləyir. Buradakı görüntü burada yaxşıdır ki, həyət görsənir. Arxada heç nə yoxdur. Arxada kanal keçir. Bu da bizim qonşunun həyətidir. Vəsə. Buranın da çönüb belə baxanda uşaqların bir dənə əlavə şkaf almışıq, iki dənə daha doğrusu. Bir dənə böyük şkaf var, bir dənə televizordur. Vəsə başqa belə heç nə yoxdur. Ə, sonda nə demək istəyirəm? Gələn videoda mən bunları hamısını izah eləyəcəm. Evi götürəndə nəyə fikir vermək lazımdır? Bu evin rasxodu nədir? Bu ev neçəyə alınıb? Mən neçə kiraya götürmüşəm? xərcləri nədir, kommunalı nədir, internetə nə qədər pul verirəm, bütün detalını hamısını mən siz üçün danışacağam. Belə suallar mənə çox gəlir ki, evin rastxodu falan şey nə qədər pul verdin, bəhmən şey nə qədər pul verdin. Mən bunların hamısını danışacağam. Amma ə, gələn videoda. İndiki video ilə tamamlayıram sizi. Kommentlərinizi yazıb bunu unutmağı unutmayın. Ə, gələn videoda ə, bunun qalibi açıqlayacağam. Bəlkə də həmin videoda hələ seçərik bir yerdə. Kim qalib olar, o da qazanar. E, random şəklində seçilə, seçiləcək. Yəni ki, kommentlərinizi atacağam proqrama, oradan kim kim seçildi. Baxacağam Instagramı da follow eləyir, YouTube-u da follow eləyir. Komment yazıb ə, mənim ə, so, yəni bu <laughs> başqa heç nə yoxdur. Like qoyub e, videonu da bölüşə bilərsə bu ekstra mənim üçün bonusdur. O da ki, sağ olun, özünüzə fikir verin. Növbəti videolarda görüşənə qədər sizlə mən idim Rüya İsmailov. Bu da mənim ev turum. Hələlik.